ዱዓ እንዲደረግ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም አስተምረዋል። ወከዛሊክ አቡ ዳውድ ከአቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ባስተላለፉት ሐዲስ እንደተነገረው ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም የሆኑ ሰዎችን የሆነን ሰው ባለስልጣን ሊሆን ይችላል፣ ወራሪ ሊሆን ይችላል፣ የግል ጠላት ሊሆን ይችላል። ለክፉ ነው የፈልገን ለመልካም ነገር መለየት የማንችለው سو قال مقنا مجنا يسنجدد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم عندنا استمر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم قتايهوي إنا نجعلك في نحورهم أنتن يتلاتو تشاتشن አንገት ላይ እናደርግሃለን። እነሱን አንተ ብቃን፣ አንተ መልስልን። ከእነሱ አደጋና ችግር እነሱ እኛ ላይ ሊያደርሱት ከሚችሉት ጥቃት አንተ ጠብቀን ተከላከለልን። በእኛና በእነሱ መሃል ግርዶሽን ፍጠር፣ ምንም አይነት ችግር እንዳያደርሱብን አድርግ። ወነዑዱ ቢከ ሚን ሹሩሪህም ከክፋታቸው ከተንኮላቸው ከየተኛውም አይነት ተንኮልና ክፋታቸው በአንተ እንጠበቃለን፣ ጠብቀኝ እንድንል አስተምረዋል። በተለያየ መልኩ ከሰዎች እኛ ላይ ጥቃት ሊደርስ ይችላል። ማንኛውም ሰው የሚንቀሳቀሰው በራሱ አቅም አይደለም። አላህ ሲፈቅድለት ነው የሚንቀሳቀሰው። ነጅዐሉከ ፊ ኑሑሪሂም አንገታቸው ላይ እናደርግሃለን። አንገታቸውን ጫንቃቸውን ያዝልን እንዳይንቀሳቀሱ ወደኛ እንዳይደርሱ አድርግልን ማለት ነው። ወነዑዙ ብከ ሚን ሹሩሪሂም ከነሱ ወደኛ ሊደርስ ከሚችል ከየተኛውም አይነት ክፋት፣ ተንኮል፣ አደጋ በአንተ እንጠበቃለን ጠብቀን ማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ጠብቀኝ ካሉት ይጠብቃል፣ ምራኝ ካሉት ይመራል፣ ፈውሰኝ ካሉት ይፈውሳል፣ አብላኝ አጠጣኝ ካሉት ያበላል ያጠጣል። ላይጠብቀን ጠብቀኝ በሉ አይልም። እንደዚሁ አስጊና አስፈሪ ሁኔታዎች ላይ ስንሆን ልናደርጋቸው ከሚገቡ ዚክርና ዱዓዎች አንዱ ሐስቡነላሁ ወኒዕመል ወኪል ማለት ነው። ሐስቡነላህ አላህ ተባረከ ወተዓላ በቂያችን ነው። ሚያሳስበን፣ ሚያስጨንቀን፣ ሚያስፈራንን ነገር ሁሉ ይከላከልልናል። ከሱ ውጪ ማንም ሊበቃን መመኪያ ሊሆነን አይችልም። ወኒዕመል ወኪል አላህ ተባረከ ወተዓላ ያማረ መመኪያ እሱ ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች የሚጠቅሙ ነገሮችን ከመስጠት ከማሟላት አንጻር የሚያስፈሩ የሚጎዱ ነገሮችን ከማራቅና ከነሱ ከመጠበቅ አንጻር አስተማማኝ በቂ ያማረ መመኪያ አላህ ነው ማለት ነው። ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል ቃሉ ቀለል ያለ ነው። ነገር ግን መልእክቱ እጅግ በጣም ሰፊና ትልቅ ጥቅሙም እንደዚሁ የላቀ ኢማሙል ቡኻሪ ከአብዱላህ ብን አባስ እንዳስተላለፉት ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል የሚለው የዚክር የዱዓ ቃል ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ህዝቦቻቸው ለምን ወደ አላህ ተጣራህ ብለው እሳት ላይ በጣሏቸው ጊዜ ያሉት ቃል ነው። ኢብራሂም ህዝቦቻቸው እሳት ላይ ሲጥሏቸው ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል ነው ያሉት። ይሄኔ ነው አላህ እሳትን በረድ በይ ቀዝቀዝ በይ ያላት። ወቃለሃ ሙሐመዱን ነቢ ሙሐመድ እቺን ቃል ደግመዋታል። ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል ብለዋል። ሙሽሪኮች ተጠራርተው ተሰብስበው ነቢ ሙሐመድን ተከታዮቻቸውን ከምድር ገጽ ሊያጠፉ ቆርጠው እንደተነሱ በነገሯቸው ጊዜ ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል ብለዋል ብለዋል አብዱላህ ብኑ አባስ ረዲየላሁ አንሁማ። በዚህ በጭንቅና በመከራ ጊዜ ይሄን ቃል በማለታቸው ምክንያት እነዚህ ሁለት ነቢያት ነቢዩላህ ኢብራሂም እሳት ላይ ሲጣሉ በተጣሉ ጊዜ ነቢዩ መሐመድ እና አቡ ሱፊያን ሌሎችም አምባገነኖች ተሰብስበን ተጠራርተን ልናጠፋችሁ የመጣን ነው የሚል መልእክት በላኩ ጊዜ ሐስቡን አላህ ወኒዕመል ወኪል በማለታቸው የልብ መረጋጋትን ሰጥቷቸዋል። ጠላቶቻቸው ደግሞ እንዲሸበሩ አድርጓቸዋል። ኢብራሂም እሳት ላይ ከመጣላቸው ጋር እሳቱ እንዳያቃጥላቸው አድርጓል። ኢብራሂምን ከአዱንያ ከጋለ እሳት ያዳነ ቃል እኛን ከትንንሽ ችግሮች ማያደንበት ምክንያት አይኖርም። በእርግጠኝነት በየቂን ካል ነው። ነቢዩላህ ኢብራሂም ከአላህ ውጭ የሚመለኩ አማልክትን ጣዖትን ተው ባሏቸው ጊዜ ከዛም አልፎ ኢብራሂም ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ጣዖቶችን በሰባበሩባቸው ጊዜ ለአማልክቶቻችን ለመበቀል ኢብራሂምን እሳት ውስጥ እንጣለው ብለው ከላይ አሞራ እንኳን እንዳይበር የሚያደርግ ከባድ እሳት አንድደው ወደ እሳቱ ጠጋ ብለው እንኳ ኢብራሂምን መጣል አቅቷቸው በርቀት አስፈንጥረው እሳት ውስጥ የሚያስገቡበትን መንገድ አመቻችተው እዛ ላይ ሲጥሏቸው ይህ እሳት ሊያነዳቸው አልቻለም። ኢብራሂም በሰላም ከእሳቱ ወጥተዋል። ይህ የሆነበት ምክንያት አላህ ወኒዕመል ወኪል ማለታቸው አላህ በቂዬ ነው፣ ከጠላቶቼ አደጋ ተንኮል ያወጣኛል፣ ያደነኛል። ወኒዕመል ወኪል ያማረ መመኪያ ነው እሱ። በአላህ ከተመካን አደጋዎችን ይከላከልልናል። አደጋ ውስጥ እንኳ ብንገባ ከአደጋው ያወጣናል። እሳት አላህ ባዛት መሰረት ነቢዩላህ ኢብራሂም ባደረጉት ዱዓ ውጤት እንዳታቃጥላቸውም በጣም በረዶና ቀዝቃዛ እንዳትሆንም ኩኒ በርደን ወሰላምን አላ ኢብራሂም ተብላለች። ነቢ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የውሑድ ዘመቻ ላይ ከውሑድ ዘመቻ መልስ የመካ ሙሽሪኮች ውሑድ ላይ በሆነው በደረሰባቸው ጉዳት ተበሳጭተው ዳግም ተመልሰው ነቢና ሱሐቦችን ሙሉ በሙሉ ለማጥቃት ለማጥፋት ወሰነው። መንገድ ላይ ወደ መዲና የሚሄዱ ሰዎችን አግኝተው ለሙሐመድ ንገሩት፣ እሱና ተከታዮቹን ከምድር ገጽ ልናጠፋ እየመጣን ነው ብለው የሚያሸብር መልእክት በላኩ ጊዜ ለነቢይ መልእክቱ ሲደርሳቸው ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል ብላ ፈዛደሁም ኢማና ነቢና ሰሓቦቻቸው ይበልጥ እንዲፈሩ እንዲሸበሩ አቅም እንዲያጡ ማድረግ ፈልገው ነበረ እንደዚህ አይነት መልእክት የላኩት። ነገር ግን ነገሩ በተቃራኒ ሆነ። ፈዛደሁም ኢማና ይበልጥ ኢማናቸው ጨመረ። አላሁ ወኒዕመል ወኪል አሉ። በአላህ ጸጋ በድል በተረጋጋ መንፈስ ወደ መዲናቸው ተመለሱ። አሸናፊዎች ሆነው የአላህን ውዴታ አግኝተው ምህረቱን አግኝተው እነዚያ ደግሞ በቁጭት በንዴት ሆነው ተዋርደው ወንጀላቸውን ተሸክመው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ሙሽሪኮች። ስለዚህ በጭንቅ በመከራ በስጋት በፍርሃት ጊዜ አላህ ወኒዕመል ወኪል ማለት እንደዚሁ ጠዋትና ማታ ينذكر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يالو مدقاقم وكذلك የሚያስፈራ ሁኔታ ሲገጥም قدم በዳይ بداي ጋር ስንሄድ تلاسي كبا اللهم إنا نجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم مالت وكذلك اللهم أنت اللهم አንተ عضودي ونصيري ቢከ أحول وبك አሱሉ ወቢከ ኡቃትሉ ማለት ይጠበቅብናል። እንደዚሁ የተለያዩ ሙሲባና አደጋዎች፣ ችግሮች ሲገጥሙን ወዳጅን በሞት ስናጣ፣ ንብረት በድንገት ሲወድም፣ መሰል የሆኑ ሙሲባዎች፣ አደጋዎች ሲደርሱ ልንለው ልናደርገው የሚገባ ዝክር አለ፣ ዱዓ የሰው ልጅ ዱንያ ላይ እስካለ ድረስ መፈተነው አይቀርም። ዱንያ የፈተና ሀገር ናት። ሙሲባና መከራዎች የሰው ልጆች ላይ ይፈራረቃል። ሳይፈተን ሚኖር የለም። አደጋ ሳይደርስበት ሚኖር የለም። በድህነት ጤና በማጣት ወዳጅን በማጣት በመፍራትና በመጨናነቅ በመሰል ፈተናዎች ሁላችንም ልንፈተን እንችላለን። የአዱንያ ደስታ ህልም ነው። ከጊዜ በኋላ የሚወገድ ጥላ ነው። ጠዋት የሚስቁ ሰዎች ከሰዓት ሊያለቅሱ፣ ማታ ደስተኛ የነበረ ሰው ሲነጋ ሊከፋ፣ ነገሮች ሊቀያየሩ ይችላል። ዛሬ በደስታ የተሞላ ቤት ነገ በሐዘን ሊሞላ ይችላል። የተሟላ ሰላምና ደስታ የሚኖረው ከአደጋዎች ሁሉ ነፃ የሆነ ህይወት መኖር የሚቻለው ከሞት በኋላ ጀነት ሲገባ ነው። በዚህ መሃል ግን ሙእምን ሙእምን ጥሩ ነገር ሲገጥመው አልሐምዱሊላህ ይላል፣ አላህን ያመሰግናል፣ አጅር ያስገኝለታል። ችግርና መከራ ሙሲባ ሲገጥመውም ሶብር ያደርጋል፣ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ አጅር ያገኛል። የሷብሮች የታጋሾችን ምንዳ አላህ እንጂ ማንም አያውቅ። በአደጋና በችግር ጊዜ ምን ማለት እንዳለብን ቁርአን አስተምሮናል፣ ነቢ አስተምረውናል። አለዚነ ኢዛ አሷበትሁም ሙሲበቱን ቃሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ኡላኢከ ዐለይሂም ሰላዋቱ ሚን ረቢሂም ወረሕመህ ወኡላኢከ ሁሙል ሙህተዱን ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። በስጋት በረሃብ በንብረት መውደም ወይም መቀነስ፣ በህይወት መጥፋት፣ በምርት መውደም ወይም መቀነስ በተለያዩ ነገሮች እንፈትናቸዋለን። በሁሉም ሙሲባና ችግር ጊዜ የሚታገሱትን የሚታገሱ ባሮቼን አበስራቸው። ሙሲባ ችግር ሲገጥማቸው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን የሚሉ ባሮቼን አበስራቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰማይ ላይ ከመላይኮች ጋር ስማቸውን በመልካም ያነሳቸዋል፣ ያዝንላቸዋል። የተመሩ የተቃኑ ሰዎችም ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ሙሲባ ችግር ሲገጥማቸው የሚሰብሩ የሚታገሱ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን የሚሉ ናቸው። በላ ችግር ሙሲባ፣ አደጋ ህይወት ላይ፣ መንፈስ ላይ፣ ንብረት ላይ፣ ቤተሰብ ላይ ሊፈራረቅ ይችላል። ሁሉም ላይ ችግር ሊደርስ ይችላል። ነገር ግን አማኝ በችግር ጊዜ አላህ የቀደረውን ነገር ወዶ ይቀበላል። አልሐምዱሊላህ ይላል፣ ይሰብራል። ለኸይር ነው ያደረገው። አዛኙ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይህን አይነት በላ ሙሲባ ያደረሰብኝ እኔን ሊጎዳ ሳይሆን ፈትኖኝ በሰብር ሊያከብረኝ ሊሸልመኝ ፈልጎ ነው ሊል ዱዓ ሊያደርግ ወደ አላህ ሊመለስ ይገባ ኢማሙ ሙስልም ከኡሙ ሰለማ ባስተላለፉት ሐዲስ ነቢያችን ሰላት ወሰላም የተኛውም ባሪያ የሰው ልጅ ምንም አይነት ሙሲባ፣ ችግር፣ አደጋ ደርሶበት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን اللهم አጅርኒ ፊ ሙሲበቲ ወክሉፍ ሊ ኸይረን ሚንሃ ያለ እንደሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ በደረሰበት ሙሲባ ትልቅ ምንዳ ይሰጠዋል። በደረሰበት ሙሲባ አደጋ ምክንያት ካጣው የተሻለ ነገርም ይተካለታል ሲሉ ሰምቻለሁ ነቢን አሉ ኡሙ ሰለማ ባለቤታቸው። ኡሙ ሰለማ ራሳቸው የዚህን ዱዓ ውጤቱን ተናግረዋል። ራሳቸው ላይ አይተውታል። ባለቤት የአቡ ሰለማ በሞተ ጊዜ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ዝክርና ዱዓ እንድለው አዘዙኛል። ኡሙ ሰለማ በጣም የሚወዱት አቡ ሰለማ የሚባል ባለቤት ነበራቸው። ሲሞት ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አላሁማ አጅርኒ ፊ ሙሲበቲ ወኽሉፍ ሊ ኸይረን ሚንሃ በያሏት እኛ የአላህ ነን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ወደ አላህም ተመላሾች ነን። የእሱ ንብረትን እንደፈለገ ያደርገናል። አላህ ሆይ አላሁመ አጅርኒ ፊ ሙሲበቲ በደረሰብኝ ሙሲባ አጅር ስጠኝ፣ ምንዳ ስጠኝ። ወኹሉፍ ሊ ኸይረን ሚንሃ ከደረሰብኝ አደጋ በአደጋው ምክንያት ካጣሁት የተሻለ ነገር ስጠኝ፣ የተሻለ ሁኔታ ላይ አድርገኝ። በያሉኝ ኡሙ ሰለማ ይሄን ዱዓ አልኩኛል። ነቢ ባዘዙኝ መሰረት ዱዓውን አደረግኩኛል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከአቡ ሰለማ የተሻለን ባል ተካልኝ። በአቡ ሰለማ ፋንታ አላህ የተካልኝ ሰውም ነቢ ረሱል ናቸዋል። ከአቡ ሰለማ ሞት በኋላ ኡሙ ሰለማን ነቢ አግብተዋቸዋል። እህን ምንም አይነት ሙሲባ፣ ችግር፣ አደጋ ያደረሰበት ሰው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አላሁማ አጅርኒ ፊ ሙሲበቲ ወክሉፍ ሊ ኸይረን ሚንሃ ያለ እንደሆነ አንደኛ አላህ ልቡን ያረጋጋለታል፣ በደረሰበት ሙሲባ የላቀ ምንዳ ይሰጠዋል። በአደጋው በችግሩ ካጣው ነገር የተሻለ ሌላን ይተካለታል። አላህ ሂዳያን ይሰጠዋል፣ ወንጀሉን ይምረዋል፣ ያዝንለታል። ይህን ያደረገ የሶበር የተረጋጋ ሰው ሰማይ ላይ ስሙ መላይኮች ዘንድ በጥሩ ይወሳል። ይህ ሊሳካ ስለዚህ በህይወት በንብረት በተለያየ ነገሮች ላይ ችግር ሲደርስ ከመቆጣት፣ ከመበሳጨት፣ ተስፋ ከመቁረጥ፣ ትርፍ ቃል ከመናገር ይልቅ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማለት እኛ የአላህ ነን ባሮቹ ነን እኛ እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። እኛ ላይ የሚደርስ ማንኛውም ነገር አላህ ወስኖት ነው። ዞሮ ዞሮ ደግሞ እኔ ራሴ ወደ አላህ ተመላሽ ነኝ። አይደለም እኔ ዘንድ የነበረ ጸጋ መጥፋቱ ሊያበሳጨኝ ይቅርና እኔ ራሴ ነገ ጠፊ ነኝ፣ ሟች ነኝ። ሁላችንም የመጣ ነው ከአላህ ዘንድ ነው። በሱ ፍላጎት በሱ እቅድ አምጥቶን ነው። ወይኔ ኢላ ረቢከል ሙንተሃ። ዞሮ ዞሮ ደግሞ መመለሻችን ማብቂያችንም ወደ አላህ ነው። ኢና ኢላ ረቢከ ሩጅዓ። ዱንያን ወደ ኋላ ጥለናት ወደፊት ወደ አኼራ ወደ ቅያማ እንሄዳል። ያኔ ስንሄድ ሀብት ንብረት ልጅ ይዘን አይደለም የምንሄደው፣ ወይም ወንጀል ወይም መልካም ስራ ነው ይዘን የምንሄደው። ወደ አላህ መመለስ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ሁላችንም ወደ አላህ መመለሳችን ካልገር ደግሞ ከአላህ ጋር ስገናኝ በምን ሁኔታ ነው ልገናኝ የምችለው? ምን ይዤ ነው አላህ ፊት ምቆመው የሚል የቤት ስራ ነው ውስጣችን ላይ የሚኖር። ልጅ ቢሞት፣ ንብረት ቢወድም፣ ወላጅ ወዳጅ በሞት ቢለይ ያን ያክል አያስጨንቅም። እኔም ተራዬን ነው የምጠብቀው። ከነፍሶች ሁሉ በላይ የሚያሳስበው የራስ ነፍስ ነው። አላህ ዘንድ የምትጠየቅ ቀቡር ላይ የምትሰቃይ ፈተና የሚጠብቃት ከምን ከየትኛውም አደጋ በላይ ነፍስን የማጣት አደጋም ስላለ ከዛ በታች ያሉ ነገሮችን በሙሉ በኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማሳለፍ ይሄኔ መረጋጋት ይቻላል። ከአዱንያው ችግር መከራ ይልቅ የአኼራውን የአኼራውን ችግርና መከራ ሙሲባ አደጋ አስበልጦ በማየት ለሱ መዘጋጀት ከዛ ጭንቅ የሚወጡበትን መንገድ ማመቻቸት ነው ስራችን የሚሆን። ከቀደምት የዲን መሪዎች አንዱ የሆኑት አልፉደይል ብኑ ዒያድ ለአንድ ግለሰብ እድሜህ ስንት ነው አሉት። አቡ ኑዒም አልሕልያ ላይ እንደዘገቡት ሰውየው ስልሳ ዓመቴ ነው አላቸው። አልፉደይል ታላቁ ዓብድ ዛሂድ ዓለም ስልሳ ዓመት ሙሉ ወደ ጌታህ የሄድከ ነው። እንግዲያውስ ወደ ጌታህ መድረሻ የተቃረበ ነው። ስልሳ ዓመት ረዥም ጊዜ ነው፣ ረዥም ጉዞ ነው። ወደ አላህ የሄድከ ነበር፣ አሁን የጉዞህ ማብቂያ የተቃረበ ነው አሉት። ሰውየው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አለ። ፉደይል ምን እንዳልክ ታውቃለህ እንዴ ብለው ጠየቁት ለሰውየው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ያልኩት ብሎ መለሰላቸው። አልፉደይል እንደገና መልሰው የቃሉን ትርጉም ዓላማውን ሊያስረዱት ፈልገው ያልከውን ነገር ትርጉሙን ተፍሲሩን ታውቃለህ እንዴ ብለው ድጋሜ ጠየቁ። ሰውየው የፉደይልን ዓለምነት ያውቅ ነበርና ፈሲርሁ ለና ያ አባ ዓሊ አላቸው። አንቱ የዓሊ አባት ሆይ ፉደይል ሆይ እስቲ አንቱ ይፈስሩልን አላቸው። አልፉደይል ረሕመቱላሂ ዓለይህ ቀውሉከ ኢና ሊላህ ኢና ሊላህ ማለትህ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ ወደሱ ተመላሽ ነኝ ማለት ነው አሉትና የአላህ ባሪያ መሆኑን ያወቀ ወደ እሱ እንደሚመለስ ያወቀ ሰው ወደ አላህ ተመልሶ ፊት ለፊቱ እንደሚቆም ጠንቅቆ ይወቅ። አላህ ፊት እንደሚቆም ያወቀ ሰው ደግሞ እንደሚጠየቅም ይወቅ። እንደሚጠየቅ ያወቀ ሰው ደግሞ ለጥያቄዎቹ መልስ ያዘጋጃል። ሰውየው ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው ምንድን ነው? መውጫው ወዴት ነው? አላህ ፊት ቆመን የምንጠየቅ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ወደ አላህ የምንመለስ ከሆነ ሲላቸው ቀላል ነው መፍትሄው አሉት። ምንድን ነው መፍትሄው ብሎ ሲጠይቃቸው በተቀረው እድሜ ስራህን አሳምር፣ ተስተካከል፣ ያለፈው መጥፎ ስራህ በሙሉ ይሰረዝልሃል ከአሁን በኋላ በቀረው ህይወትህ ካበላሸህ መጥፎ ስራ ከሰራህ ግን ባለፈውም እስካሁን ባሳለፍከው ህይወትህም ወደፊት በሚመጣውም ትያዛለህ፣ ትጠየቃለህ ብለውታል ደጋ ቀደምቶች። የዚክሮችን ትርጉም ለማወቅ ምን ያክል ትኩረት ይሸጡ እንደነበረ ዚክሮች ቃል ብቻ በአፍ ብቻ የሚባሉ ቃላቶች እንዳልሆኑ የሚያስረዳ አተር አላህ ተባረከ ወተዓላ ከአዱንያም ከአኼራም አደጋዎች፣ ሙሲባዎች ይጠብቀን። በሙሲባ ጊዜ ከሚሰብሩ ከሚታገሱ፣ በድሎትና በጸጋ ጊዜ ጌታቸውን ከሚያመሰግኑ፣ ወንጀል ከሰሩ አላህን ካስቆጡ፣ እስትግፋር ከሚያደርጉ ባሮቹ ያደርገን። ሀዛ ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።